Ik wil gewoon niet met mijn lichaam doen. Ik heb een match. Ja, dat is een match. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Jiva. En welkom in, ons drugslab. Twee keer per maand proberen wij een drugs uit om te kijken wat voor effect dit heeft op ons lichaam. Dus ben jij nou benieuwd naar een bepaalde soort drug en dat je per se wilt zien? Of dat je zegt, hé, hey, jullie moeten eens een keertje gaan trippen of gaan spacen op een bepaalde locatie? Eh, laat het dan even weten hier in de comments. Ja, maar vandaag blijven we gewoon in ons oude vertrouwde lab. En Vishnevsky. Uh, eh, Zero <laughs> William Johansson en Didi Alde. waren heel erg benieuwd naar cocaïne. Ja, en dan wilden ze voornamelijk jou aan de cocaïne zien. Cocaïne is een wit poeder dat gesnoven kan worden en het is afkomstig uit de coca-plant. Die groeit voornamelijk in Zuid-Amerika. De cocaïne wordt door middel van een chemisch proces uit de bladeren gehaald en een coca-blad bevat ongeveer 0,1 tot 0,9 procent cocaïne. Nou, mijn nulmeting staat op het bord. Dan gaat je hartslag denk ik zo meteen wel flink omhoog. Eh, want cocaïne is een stimulerend middel. Er is eigenlijk geen veilige dosis cocaïne. Wel is het zeker dat hoe meer je neemt, hoe meer de risico's natuurlijk toenemen. Maar wat gebruikelijk is, is dat mensen van 1 gram cocaïne zo'n 15 tot 20 lijntjes maken. Dan komen we uit op 50 milligram per lijntje. Ja, De cocaïne die wij hebben is 72% zuiver. Maximum zuiverheid van cocaïne is 89%. Dus cocaïne wordt eigenlijk altijd versneden met andere middelen. En in ons geval is de cocaïne versneden met levamisol. Dat wordt gebruikt als een ontwormingsmiddel in de dierengeneeskunde en is niet direct schadelijk. Alleen op lange termijn eh, kan het ervoor zorgen dat je weerstand afneemt. Ja, het is nog steeds wel gewoon troep. Maar eigenlijk vanaf dealer op dealer wordt vaak de druk steeds minder zuiver. Maar je hebt ook dealers die zeg maar maar weet ik veel, eh, wasmiddel of eh, andere shit erin ja. gooien. Dus zeker bij cocaïne laat het altijd testen. Ja. Je weet echt niet wat erin zit. Ik eh, vind het best wel heel heftig. Het valt me heel erg op dat uh, in de Amsterdamse uitgaan zien dat er echt best wel veel wordt gesnoven. Ja. En dat ik me soms ook wel eens afvraag of mensen zich überhaupt ervan bewust zijn wat voor verhaal hierachter zit. Er wordt al 5000 jaar op de coca bladeren gekauwd. En op een gegeven moment was er een man, Albert Niemand. <laughs> en eh, die wist zeg maar, uit die bladeren eh, cocaïne om te zetten. Ehm, maar voor de Inca's was de coca-plant zeg maar, heel erg heilig. Het, de inwerktijd van cocaïne is drie minuten, dus we gaan het al best wel snel merken. Ja. En het werkt ongeveer 30 minuten. Zo kort. Ja. Het is bijna niet waard. Ja, <laughs> echt absurd. Ja, wat heftig. Ja. Wat gebeurt er nou? Nou, de cocaïne wordt opgenomen in je neuslijmvlies. Eh, dat is 60%. De overige 40% komt via je slokdarm in je maag en wordt dan in je bloedbaan opgenomen. Ja, en cocaïne beïnvloedt de zogenaamde neurotransmitters in de hersenen. En dat zijn stofjes die zorgen voor de aanmaak van dopamine en noradrenaline. Nou, dus dopamine, dat ken je wel als je bijvoorbeeld hebt hard gelopen. Je bent net klaar, dan komt er ook heel veel dopamine vrij. Of als je hele donkere chocola eet, komt er ook dopamine vrij. Dat zorgt voor je gelukshormoon. En noradrenaline, dat regelt het fight and flight systeem. Dus dat is wat er gebeurt als je in een stress raakt en klaar bent om te rennen. Ja. Ik vind het wel bizar dat dit al binnen drie minuten werkt. Dus nu kan je het inderdaad echt live gewoon op de camera zien inwerken. Ja, ja, ik, heel goed op mij gaan ik ben heel erg naar je gezicht aan het kijken. Zie je het al? Ja. <laughs> Voel je al wat? Ik voel me heel opgevoed. Maar er is dus helemaal geen chill gevoel voorbij, want ik heb, maar ik heb dat al. Ik moet dat al normaal gewoon een beetje naar beneden halen, weet je wel. Soms merk ik echt dat ik echt te veel praat en gewoon te enthousiast ben. En dan met die kook open kan ik het gewoon niet meer ik had het gewoon liever tegenhouden. En gewoon, weet je wel, normaal heb ik al van mezelf dat ik aan alles wil zitten en gewoon... En dan denk ik van, nou, doe dat even niet. En nu... Dan ga, ik voel het al dat <laughs> ik kan het gewoon niet meer, eh, niet meer tegenhouden. Ik wil gewoon niet met mijn lichaam doen. Ik zou bijvoorbeeld nu wel heel goed eh, heel veel enveloppen kunnen dichtklakken of zo. Of heel hard iets typen dat is helemaal niet gek. Want er zijn ook echt, zeg maar, ook voornamelijk in de zakenwereld... waar best wel veel mensen verslaafd zijn... omdat je er zoveel energie kan, van krijgt en weer doorgaat... en een soort van gefocust werk kan doen. Ja. Oké. Heb jij een ehm, taakje voor mij? Ik heb een taakje voor je. Eh, we hebben natuurlijk een prachtige lamp. Um, ehm, zet al deze dingen in het lamp Van klein naar groot. Oké. Oké. Stop de tijd! 2 minuten 15. Oké, nu moet je alles weer precies zo. Een beetje Weet je dat je hoofd? Neemt. Ja? Ja? Nou, het klopt allemaal van geen kant, maar ik was wel snel. Je was inderdaad echt heel erg snel. Was je bang om fouten te maken? Nee. Ik vond het ook echt lekker om gewoon een taakje te hebben en daar gewoon lekker mee aan de slag te gaan. Ik voel het ook naar mijn... Eh, stoelgang dalen. Ja? Ja. Ik denk dat ik zo meteen echt heel lekker kan kakken. Ja, echt gewoon Ja, maar is ook echt een effect, hè? Mhm, en maar ook plassen. Ja, dat voel ik ook. Het voelt gewoon echt allemaal nu zo naar beneden lopen. Oh. Ja, maar wel leuk dat je het zegt. Want door cocaïne wordt je basisspanning eh, eigenlijk in de darmen verhoogd. Waardoor je dus al het gevoel hebt dat je moet kakken. <laughs> Ja. En nu je dit zegt, moet ik nog nodiger. Je mag wel even gaan. Ja. Oké. Ja, alles voor de wetenschap, jongens. Eh, we zijn nu eh, drie kwartier verder. Mijn energielijn ging gewoon zo en nu zit ik weer zo. En dat is eigenlijk niet erg, want aan het begin was ik ook hier. Ja. Maar ik wil toch nu weer zo. Ja. <laughs> dat is het. Stom eigenlijk, wel je basisgevoel was eigenlijk gewoon goed. Alleen maar door die kook wil je daar weer naartoe. Ja. Ja, en koken is ook echt heel erg verslavend. Echt geestelijk, omdat je echt cravings krijgt om dus inderdaad weer die rush en die kick te krijgen. Of om weer die energie te krijgen om weer verder te werken. Ja, je kan heel veel last krijgen van ontwenningsverschijnselen. En dat zijn eigenlijk de lichamelijke reacties die je krijgt als je stopt of een middel mindert. En bij cocaïne zijn die bijvoorbeeld dat je heel neerslachtig of depressief kan gaan voelen. En ook omdat je niks ziet, vind ik dat vind ik een soort van eng eraan. Dat je denkt, oh je kan dit dus gewoon doen zonder dat iemand het door heeft. Maar ondertussen eh, is het echt super heftig spul. Heel veel mensen eh, die gebruiken cocaïne ook eh, voor het sociale aspect. Door meer zelfvertrouwen te krijgen, dat ze makkelijker gaan praten. Dat ze zichzelf eigenlijk wat toffer vinden. Dus toen hadden wij een heel leuk idee. Jij hebt geen geliefde. Nee, zeker niet. Ik ben uh, sterk op zoek. Dus wij dachten, we gaan een datingpagina voor je aanmaken. Oké. Okay. Er liggen nu twee lijnen van 25 milligram. Correct. En het is verstandig om wel minimaal een half uur te wachten met bijnemen. Omdat je dan zeker weet dat het effect van de vorige snuif is afgenomen. 95% van kookgebruik is in combinatie met alcohol. Wauw. Dat vind ik echt bizar. Ja, dat is echt veel. Dus hè? Dus eigenlijk bijna altijd drinken mensen bij de kook. Ja. Terwijl dit eigenlijk nog schadelijker is dan alleen cocaïnegebruik. Want als je snuift en alcohol drinkt, wordt er een stofje aangemaakt. Dat heet coca-ethyleen. Dat is heel schadelijk voor de lever en nog extra belastend voor het hart. En wat je gewoon heel erg ziet, is dat als mensen gaan drinken, nemen eh, remmingen af. Ehm, gaan ze kook gebruiken. En dan denken ze volgende keer, nou volgende keer ga ik naar de kroeg, maar dan ga ik niet kook gebruiken. En wat ze dan weer gaan doen, is dat ze weer gaan drinken, dan nemen die remmingen af. En dan is het heel moeilijk om niet toch weer die kook te gaan bestellen. Ja, en dan wordt de dealer gebeld. Ja. En dan zit je eraan. Het is echt gewoon een een web waar je in verstrikt raakt gewoon. Dat vind ik wel eng. Ik vind het wel <laughs> steeds over de hele heftige gevolgen van cocaïne. En dan gaan we het en gewoon doen. Dat je het weer doet. Ja, maar we hebben een hele leuke test. Daar ben ik, ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dus jij gaat nog één keer bijnemen, zodat je zo meteen weer op je piek zit. Oké, okay, gaat nu een, eh, een datingprofiel aanmaken. Ja, er staat ook gelijk bij mijn beste foto. Je maakt maar een selfie. Misschien met dat hartje, want dan zet je al onbewust zo die dat is wel de goede kant. <laughs> ik word er heel zenuwachtig ervan, omdat jij ook zou zitten kijken. Oké, wacht. Misschien moet ik met meer zo. Ja. Oké, wat vind je mooi aan jezelf? Ik vind wel dat mijn haar nu leuk zit. Ogen zijn wel zwart, dat vind ik ook mooi. Dat het gewoon een beetje lijkt op een teddybeer. En mijn tanden ook. Gewoon recht en wit. Over mij. Hi, mijn naam is Jiva en ik ben een vrolijke meid van 23 die altijd in de weer is. Ik heb een goede muzieksmaak en kan heel lekker koken. Als ik van je hou, sta ik altijd voor je klaar. Bad energy, stay far away. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het top. Oh, nu zijn we bij de mannen. Nee. Nee. Nee. Hem vind ik wel leuk. Zou ik hem liken? Oké, ja. Kijk of hij meer foto's heeft. Oh. Oh. ja. <laughs> daar makkelijker in gaat. Ik heb een match. Ja, er is een match. Eindelijk. Henk. Henk? Hey, Henk. Dat, zo, die naam hoor je ook niet vaak. Oer-Hollandse naam. <laughs> ha, ha. Hier. Sorry, maar ik ben aan het werk. Ik zie hier later een berichtje, oké? Ik ben ook aan het werk. <laughs> Ja, maar het is net anders. Ik weet niet, ik had er in het begin echt zin in, maar nu denk ik ook van ja, het is ook veel gedoe. Ik denk dat de reden dat ik het niet aanmaak is ook omdat ik mezelf niet wil laten beoordelen door andere mensen. En nu ben ik daar helemaal niet mee bezig dat zij mij ook beoordelen of zo. Oh ja. Ik ben meer bezig met hun beoordelen. Ja. Ja, je hoort altijd oh, cocaïne eh, en dat je denkt, ja jeetje, het is echt gewoon een half uurtje even meer energie en dan is het weer voorbij. Ja. Ja, ik denk dat het een beetje zoals met sigaretten is. Dat als je er eenmaal in zit, dan denk je dat je het heel erg nodig hebt. En dan met uitgaan dat je het heel erg nodig hebt. Maar als je het dan nu eigenlijk een keer test, zo in een lab, heel droog, dan zie je eigenlijk van dat er eigenlijk helemaal niet veel aan is. Het is gewoon, je voelt je net wat energieker. Ja. ja. Best wel egoïstische druk. Ja. Ik ben wel benieuwd of je nog contact opneemt met onze lieve Henk. Maar dat zullen we zien in eh, de day after video. <laughs> Het is nu een dag later. Ik ben weer helemaal de oude. Ik had gisteren nog wel een beetje last van een droge mond en zo de hele dag. En in de avond ja, niet heel lekker kunnen slapen. Ik voelde toch een beetje dat mijn lichaam gewoon zich niet helemaal 100% voelde of zo. Ik voelde me wel energiek tijdens het tinderen. Dat was wel lachen, maar als ik dan bedenk dat ik me gisteren ook niet helemaal lekker voelde de rest van de dag en in de avond, neem ik volgende keer toch liever een koffie. Maar eh, ja, weten we dat ook weer. Sowieso bedankt voor het kijken. En als jij nog een leuk idee hebt voor een nieuwe druk of voor de locatie waar we iets moeten doen, laat dat dan weten in de comments. Dan zien we jullie volgende keer. Bye!